Такие международные площадки, как ваша, Всемирный экономический форум в Давосе, он, конечно, э, востребован и э, приносит значительную пользу, поддерживает э, людей в своем стремлении работать открыто в рамках действующего международного права способствует установлению контактов и между деловыми людьми, и между представителями власти. Мы со своей стороны тоже проводим аналогичные мероприятия, которые, конечно, нацелены прежде всего на установление деловых контактов э, с партнерами России. И, вы знаете, здесь, в Петербурге, проводим Петербургский экономический форум и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и на юге России. Так что мы берем с вас примеры, надеюсь, мы вас не подводим, а, а работаем, так сказать, в унисон. Наша цель, как вы уже сказали, способствовать укреплению сотрудничества между деловым сообществом и госструктурами. Вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, будь то проблемы климата и экологии, проблемы экономического роста, могут быть решены только путем сотрудничества на глобальном уровне. Меня называют отцом четвертой промышленной революции. Я написал об этом книгу. Хочу вам ее подарить.